Ciao a tutti Colors Per chi stesse vedendo questo video per la prima volta Io sono Riccardo e questo è un video SMR Se vi state chiedendo cos'è la SMR Vi consiglio di guardare l'info box che sarà adeguatamente riempito Ritorno con un video tag che ho deciso come la volta precedente di fare in ASMR perché la persona che mi ha attaccato è una ASMR artist mi scuso in anticipo per i rumori di sottofondo ma è ancora abbastanza improbabile tenere la finestra chiusa il tag in questione si chiama preferisco i preferiti tag ed è stato creato da Click My World ASMR. Tutti i canali che vi sto citando naturalmente si troveranno nell'info box. Mi è piaciuto perché non è il solito mh, mm, tag pallosetto di domande, bensì e appunti e soprattutto spazia eh, su vari argomenti. Ma iniziamo perché se no viene che chiacchiero solo io. Primo punto, cibo e bevande. È, questo è un punto difficile, nel senso che io non sono una persona difficile nel cibo e nelle bevande, anzi tutto il contrario. Però il cibo preferito in assoluto insieme a tutti è la pizza, poi il sushi, poi il gelato e anche i carboidrati non ogni impegno, sebbene già comincia a essere un secondo posto. Anche frutta, verdura, insomma faccio prima a dirvi quello che non mi piace. Bevande, di tutto un po'. Magari non esagero con eh, aranciata, Coca-Cola, Sprite e compagnia, quelle un po' meno, però ogni tanto sì. Moda e beauty. Io mi sono truccato due volte in vita mia una a carnevale da piccolino e un'altra per l'ultimo Roma Pride 2017 eh, e se riesco visto che ci sono molti nuovi iscritti vi metto una foto del risultato perché io non mi vergogno però a parte questo eh, non penso di essere in grado di poter parlare di beauty moda eh, la moda sinceramente non, non mi preoccupo tanto di seguirla perché non mi interessa se una cosa mi piace mi piace questo mm. nel frattempo spero di essere riuscito a mantenere il tono di voce adatto perché voi non lo vedrete perché taglierò ma sto tossendo come, come non si sa cosa Punto 3. Posti. Non ho capito cosa si intendesse per posti. Mm, parliamo di posti preferiti. Parliamo di boh. Non ho capito questo punto, sinceramente. Città. Città preferite. Mm, in realtà sono più quelle che vorrei visitare. Mm, Inghilterra, Spagna, anche Francia perché no perché ho visto un posto solo della Francia comunque non lo so perché era da tanto che devo fare questo tag mi sto, dec mi sto decidendo adesso negozi beh mm, qui eh, a pari l'ho scontato Tiger sicuramente mm, soprattutto la parte che riguarda gli snack perché mi piace mangiare in caso non si fosse capito eh, poi sinceramente non ho altri negozi preferiti nel senso che posso andare tranquillamente a comprare le piazze Italia piuttosto che da NKD perché a me del marchio mm, non è che interessi ve l'ho detto prima insomma musica mm, anche qui faccio prima a dirvi il poco che non mi piace tipo metal eh, rock di quelli pesanti cioè, eccetera eh, però posso spaziare dal pop eh, posso spaziare dalla musica leggera italiana inglese straniera dance anni 70 80 90 musica anni 80 in generale spazio parecchio insomma ragazzi mm, è difficile parlare Stavo dicendo, è difficile parlare di un genere preferito. Riascoltando la prima parte mi sembra che il tono di voce non sia stato fedelissimo, ma il fatto è che stavo tossendo e probabilmente avrò fatto qualche alzatina di troppo e eh, scusate per questa cosa. Ma andiamo avanti. Film um, ultimamente negli ultimi anni dico è diventato difficile che qualcosa mi appiccicasse letteralmente allo schermo più della saga di Harry Potter. Adoro la saga di Harry Potter, ho sul braccio tatuato con la piuma con scritto Always, come sapete se avete visto qualche mio video fa. Poi sinceramente da lì sono stati pochi che mi hanno colpito ma ne cito facciamo così un altro paio per non far venire un video troppo lungo uno è Stelle sulla Terra che parla della storia di un bambino dislessico eh, indiano un film del 2007 e l'altro sempre in tema disabilità si chiama Altruisti si diventa e parla del primo lavoro da caregiver del protagonista che si chiama Ben. Serie tv. Io non guardo serie tv normalmente. La mia migliore amica, o meglio una delle mie migliori amiche che si chiama Federica e che saluto, ciao Fede, mi ha chiesto di guardare Speechless. Lo sto guardando, però molto molto lentamente come al mio solito. Quindi facciamo che per ora che non l'ho finito non vi dico nulla se volete un video recensione di, di Speechless <laughs> quando avrò finito di guardarlo me lo scrivete sotto nei commenti o mi lasciate un like bene video youtube che tipo di video youtube mi piacciono allora vabbè anzitutto gli smr se no non mi sarei mai lanciato questo proposito ringrazio eh, per tutti i complimenti lo so che non è piaciuto a tutti però non farò tutti smr almeno non per ora e non su questo canale che voglio sia vari poi mi piacciono i vlog però non i vlog dove far vedere ogni millimetro però le cose essenziali poi piacciono le challenge, soprattutto la Whisper Challenge mi fa morire da ridere. Il gameplay dipende molto dal gioco. Mm, sono entrato molto in fissa con Life is Strange e non è escluso che un domani lo possa comprare, però voglio essere veramente convinto. E tag dipende dal tag questo per esempio mi è piaciuto l'ho fatto e basta credo Penultimo punto, tecnologia. Sono abbastanza tecnologico, non solo per quello che riguarda i video YouTube. Io senza Whatsapp eh, mi sentirei perso perché gli sms comunque si accostano mm. YouTube è la mia televisione e oltre che creare contenuti è anche la mia televisione Facebook mi tiene in contatto con gli amici che ho tutti quanti a distanza ho fatto tra l'altro anche in passato dei video sull'amicizia virtuale e l'amicizia a distanza magari ecco ve li metto e quindi sono abbastanza tecnologico l'unica cosa che non ho mai avuto è iPod e iPad perché tanto YouTube mi fa anche da, da musichiere tagga chi vuoi allora io per questo tag che naturalmente non va fatto necessariamente in smr lo specifico eh, mi piacerebbe taggare mh, mm, alcune persone della youtube ita community e ho pensato di taggare Steffi Channel poi ho pensato di taggare Vanessa Life e ho pensato anche di taggare Maria anzi no, ne voglio mettere anche un altro, voglio taggare anche Irina del canale Irinbai e basta così. Uh, io vi ringrazio se siete arrivati alla fine del video, mi scuso con gli ASMR Ares per questi spazi di voce assurdi che sicuramente ci saranno stati. Vi ricordo di iscrivervi se non siete iscritti, attivare la campanella per non perdere i prossimi video e seguirmi su tutti i social, Facebook, Instagram, Twitter, eccetera, che trovate nell'info box. Adesso vi, vi Adesso vi saluto davvero, un bacione e ci vediamo al prossimo video.